अमेठी में चुनाव जीतते ही स्मृति ईरानी पर गाज गिर पड़ी है जी हाँ उनके एक खास समर्थक की गोली मारकर हत्या कर दी गई ग्राम प्रधान सुरेंद्र सिंह की अज्ञात लोगों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई वे जीत के जश्न से लौट रहे थे और इसी बीच हत्यारों ने उन्हें घेर लिया इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजनीति बेहद गर्मा गई है और स्मृति ईरानी भी अपने दिल्ली के सभी कार्यक्रम निरस्त करके अपने खास समर्थक सुरेंद्र सिंह की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए अमेठी आ गई उन्होंने यह भी कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और इसके साथ ही उन्होंने हत्या की भी कड़ी निंदा की इसी बीच पुलिस भी सतर्क हो गई है और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा भी पुलिस को निर्देश दे दिए गए हैं इसके तहत पूरे शहर में नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश जारी है कई जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं और अब तक एक दर्जन से अधिक संदिग्ध लोगों को पकड़ा भी गया है कुल मिलाकर सुरेंद्र सिंह के बारे में यह कहा जाता है कि सुरेंद्र सिंह घर के बाहर सो रहे थे तभी अज्ञात बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी थी लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि वे जुलिस से लौटे ही थे और उसके बाद घर पहुंचे कुल मिलाकर घायल सुरेंद्र सिंह को लखनऊ के ट्रामा सेंटर में इलाज के लिए ले जाया जा रहा था मगर रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया अब सवाल इस बात का है कि क्या इस हत्या के पीछे कोई राजनीतिक रंजिश है या फिर आपसी विवाद क्योंकि सुरेंद्र सिंह के बारे में यह कहा जाता है कि वे पहले कांग्रेस में थे और राहुल गांधी के प्रचार में जुटे हुए थे बाद में फिर वे भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद वह स्मृति ईरानी के खास समर्थकों में से एक माने जा रहे थे अमेठी में स्मृति ईरानी की जीतने के बाद वहाँ के हालात बहुत तेज़ी से बदले और संभवतः राजनीतिक विवादों को लेकर ही सुरेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई कुल मिलाकर चुनाव के बाद यह पहली ऐसी वारदात है जिसने भारतीय जनता पार्टी